assalomu alaykum uzoq yaqinda yurgan vatandoshlar moskvadan toshkentga ketayotgan mana primoy res avtobuslarimiz akalar ukalar bemalol behijolat arzon va qulay narxlarda telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz telefon qilaverasizlar akalar rossiya o'zbekiston yo'nalishi bo'yicha ketayotgan avtobuslarimiz mana bugun xudo xolasi 19 iyul yo'lga chiqib ketyapmiz akalar Salonlarımızı ko'rsatib qo'yamiz akalar mana xudo xohlasa xursandchilik bilan mana akalarimiz yo'lga chiqib ketyapti bugun 19 to'qqizinchi iyun Aramaga.